¡Dasha! ¡Dasha! ¡Dashi, ven, ¿Ah? corre! ¡Dashi! ¡Dasha! ¡Pero si estoy aquí! ¿Dónde estás, Dasha? ¡Se está volviendo loco! ¡Venga, corre, ve! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¡Estoy aquí! ¡No me ves! ¡No! Pues no te voy a parar de chupar hasta que me veas. Vale, Vale... Vale, Boludo. Vale, vale, que estás aquí, que estás aquí, vale, vale. Ay, ay, ay, ay. Aunque le gusta. Ay, ay, ay, que le gusta. Ay, le gusta. Ay, ay, ay, que le gusta. ¿Ya paras? ¡Anda! sigue rascándome! ¡Venga! ¿Ya no hay más? Parece que Dasha se ha quedado con ganas de más. <laughs> no! dónde se ha metido? Dasha está tan adormilada que no ve ni la golosina. Vaya cara de dormida que tiene aún. Dasha, tal? no se cogen, ¿eh? Dasha, prohibido cogerlos, ¿vale? Pasa aquí, hasta el final. Pasa, vamos. Nana, vamos. Se coge. Está claro que Dasha no se ha podido resistir a las tentaciones. Y ahora, por decirle que no, se piensa que se lo quiero quitar. Oye. Oye. ¡No, no, me lo quites! no! me lo quites! ¡Quítamelo, me lo quites! no me lo deja, no. 3, 2, 1.